තිබුණා නම්ගක් ලොකු මිල මුදල් මගේ අතේ ඔබ නෑ මේවාගේ අදවෙන් වන්නේ කහටක් හිතේ කුණකවත් නෑ ඔබ කෙරේ සුළඟක් වගේ හැරගියත් ලෝකෙන් මගේ ආයෙත් වරක් මට වඩා හොඳ කෙනෙක් හමුවේවා කියා ඔබටම පතනවා මට තව පිළිගනි මුලින බන කියන වැත්තාව ගැස්මනව දින කලින් යන්න පෙර මතකැක් සින වෙන යන ගිය පණ ගන්න පිරිතැනි ජල පත්‍රයෝග රාශි කාලා නිරූපිත පැළවුතේ ප්‍රකාර ඇය දින ලෝකෙ මට පැවරිවන් දකි පින්වලින් පකරයි තුන්ඩෙරු මහපිපු උන් ගොඩ ගන්න වෙන මිලින් වලින් අගස්ථානය නොවනන් සජාල රාගය රැකෙක්කස කට්ටිය පල්ලෙලුව ඔප දමුතු ඇට අමතක කරවන් වගේ කිංජම් කන්දරේට පොරන් දිරටම කරවන් ගොදුරු කන මුලව මවතවල යන උතවල මේ දැන් කන්න වෙන්නේ උත කන කොල්ල කවල මේ කපි සමග වාසි බඳ පෙදෙස පාසි සැබැගියේ මත වෙන්දි සිට පෙර යන දීපඳ නැසි තනියම යන මාවතේ පාදකහි නැහි මලේ 소유로 설득해 눈부랑을 감아이 우버였네 팀피에 봐 사다도 길을 히테라다 봐 세븐 엘레바게 මුත්තන් සෙල්ලම්බත් කන්නත් ඕක සිදු මල්ලියේ ගත්තේ රවුන් කඩවීදි හන්දියෙන් පාවෙක් සුළඟේ පැතිරේ සැපමදා සබනේ රැව්දේදී ගීත නාදනම නවතීවි ඔහුව පියාවී පාවි පාවි පාවි රන් පුමා සොලගොතාම අකින් කිනිල් කරන සැහැර ගමා සිතින් කරන මුදුසිනාවා සරින් සනසන්නම් සොළුරනුම මතින්